все слова Подсказку знать перед передать. Под кожу. Потом если сердало подпустит. Хотя стоит. Реально, сколько салфетки. сразу, да. 哎呀，就是就是。嗯，让俺看到一个，就是就是，我看。让俺看到一个就是就是我看让